janji sih sesempat gelumam Nasir ni fasir ni sesempat gelumam Hitam otik tungku Sayangi tobong pasir. Kerak apa tu kerikir Luki milau simu tetir Lagu pesangan simu jarilah putus ni jantung hari sisir Pesantir kasih sayang Putus ni jantung hari sisir Pesantir kasih sayang Ulan no, oh, oh, oh, bintang tu urât Să vii bărălii di tioni bulă Ni cărtați potit surat sabi berlipat bărălii pe tioni bulă Harie de ser tan poco ni Sulaku bide sesatu laku dening ku nanti ni ujung sangi kabarmu yoni sabe Sampai terjalin sarana